ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮುಂಬೈ ಸೆಂಟ್ರಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಂಬೈ ಸೆಂಟ್ರಲಿಂದ ಹೊಸ ರೋಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೊಸ ರೋಡ್ಗೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವಾಗ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಹೊಸ ರೋಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ರುಪೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಟಿಕೆಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಂಡು ಇವಾಗ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ ಮೂರು ಹುಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಟ್ರೈನು ಹೊರಡೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಟ್ರೈನ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಟಿಕೆಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ Mumbai central railway station platform number ತ್ರೀಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಆಂಗ್ಲ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಮರಾಠ ಯುದ್ಧ ಏನಿದೆ ಆ ಒಂದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದಂಥ ಈ ಒಂದು ಜಾಗ ನೋಡಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಹತ್ಕೋತಾರೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಆಗಿ ಟ್ರೈನ್ ಬಂತು ಇವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಟ್ರೈನ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಂದು ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ಟ್ರೈನ್ ಓಡ್ಬಂದು ಹತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಂದ್ಕೋ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಹತ್ತಬೇಕು ಸೀಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹತ್ತಬೇಕು ಹತ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಆಯಿತು ಜಸ್ಟ್ ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನಿಂತಿದ್ದು ಈಗ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ಬನ್ನಿ forty five to one hour journey ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಜರ್ನಿ ಜರ್ನಿ ನಂತರ ನಾನು ಬಂದಿದೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಂತು ಹೊಸೈ ರೋಡ್ ಹೊಸೈ ರೋಡ್ ಏನಿದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಆಯಿತು ನೋಡ್ಬೋದು ಟೈಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಎಂಟು ನಿಮಿಷ ಇದೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಐದು ನಿಮಿಷ almost one hour journey Mumbai ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿಂದ ಹೊಸೈ ರೋಡಿಗೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಸೈ ರೋಡ್ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ಸು ಹೊಸೈ ರೋಡು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೂರಿಸಮ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಬೀಚ್ ಇರ್ಬೋದು ರೆಸಾರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಫೋರ್ಟ್ ಇದೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ನೋಡಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬೋಟಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಬೋಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬೋಟ್ ಆ ದೊಡ್ಡ ಬೋಟಿಂದ ಇಳಿದು ಈ ಬೋಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಮನೆಗೆ ನೋಡಿ ಬೋಟು ಆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಗುಂಡು ಗುಂಡಿಗಿದೆ ಬಾಲ್ ಥರ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇನು ಬೆಂಡದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೀನು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬಲೆ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಬಲೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಚಿಕ್ಕ ಬೋಟ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಕಾರಿಂದ ಇಳಿದು ಆಮೇಲೆ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಇರ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ನೈಟಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲ ನೈಟೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮಿಷಿನ್ಗಳು ಇದು ಬೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೀಡ್ ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಹೆವಿ ವೆಯ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಬೀಡು ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ತಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಹಾಕಿದಾರ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಂದು ಇದು ಇದೆಲ್ಲ ಫಿಶ್ ಒಣಗಿದ ಅದಾದ ನಂತರ ಅವರು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ರೋಡ್ ಹಿಂಗಿದೆ ನೋಡಿ ಗಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಇದು ಬೊಂಬಿಲ್ ಫಿಶ್ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟು ಹಿಡ್ಕೊಂಬಂದು ಅದಾದ ನಂತರ ಕಟ್ಟಿ ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಡ್ರೈ ಫಿಶ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿತಾರೆ ಮೀನುಗಾರರು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೋಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬೋಟಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಬೋಟ್ ತನಕ ಇದೆ ಆತ ಓ ನೋಡಿ ಇದು ಬರೀ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಇಳಿಯೋಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಈ ಬೋಟು ನೋಡಿ ಮೀನು ಹಿಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ದೊಡ್ಡ ಬೋಟು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರು ಮೀನು ಹಿಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಹೊಸೈ ಒಂದು ಮಿನಿ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 ಬೋಟಿಂಗ್ ಇದೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೋಟು ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಜನ ಆದರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಮಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಹೊಸೈ ರೋಡ್ ಏನಿದೆ ಮುಂಬೈನ ಹೊಸೈ ರೋಡ್ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಆದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಫೋರ್ಟ್ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಇದ್ದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಕೋಟೆಗಳು ಅದಾದ ನಂತರ ಹೊಸ ರೋಡ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೀಚ್ ಕೂಡ ಇದೆ ತುಂಬ ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ರೆಸಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಕಡೆ ಸೈರೌಂಡಿಂಗ್ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಆಗಿ ಮೂರು ಜಾಗ ಹೇಳಿದೆ ಇದೊಂದು ಬೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಆ ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಮೀನುಗಾರರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಮೀನು ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅವರ ಒಂದು ಮನೆಗಳು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕೋಟೆ ಕೋಟೆನೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಫೇಮಸ್ ಇದೆ ಕೋಟೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಆಳ್ದಂಥದ್ದು ಅವ್ರು ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಅದಾದ ನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಆಂಗ್ಲ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಮರಾಠ ಯುದ್ಧ ಏನಿದೆ ಆ ಒಂದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದಂಥ ಈ ಒಂದು ಜಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ